वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा मेरे साथ में क्या नाम है आपका हुमा बिल्कुल सर हुमा एक इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं और नेपाल से हैं आप अपना इंट्रोडक्शन दो क्या दिक्कत थी कैसे आए बताओ एक्चुअली मेरे पास बहुत शोल्डर रहने बहुत हिप में प्रॉब्लम था तो काफ़ी लगभग बैक टू एट से तो अभी मैं यहाँ पे अभी नाइन डेज से सर के साथ हूँ मेरे आपकी की अभी बिल्कुल पेन रिलीफ हो गया कंप्लीट रिलीफ हो गया तो गॉड ब्लेस मी इन सबके साथ जो भी तो- मैं मिल पाया और आज बहुत खुश हूँ थैंक यू वेरी मच तो इनकी वाइफ भी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आई है मेजर आप वाइफ के लिए आए थे राइट यस सर है ना तो वाइफ की दिक्कत बताओ क्या दिक्कत थी मैडम का एक्चुअल में सर्वाइकल में समस्या था एक नेक में एंड एक back side L five side तो बहुत थोड़ा मॉनिटर्स में उनको चलने और गार्डन सारे रोटेट करने घुमाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था उनका डेली का अपना रूटीन करने से भी मुश्किल हो गया था अभी सबके साथ मैं नौ दिन से हूँ अभी बिल्कुल फ्री है नेक भी फ्री हो गया पेन तो बिल्कुल खत्म ही हो गया बोल रहे तो अभी खुद ही वॉकिंग करना ये करना वो करना सब अभी खुद ही बोल रहे कि चलो ये हुआ अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया तो ये, ये मेरा किस्मत अच्छा है किस हद तक पहुँच पाया जो कि हम दोनों को ट्रीटमेंट सही हो पाया तो हम इस वीडियो में इनकी वाइफ को इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती तो ही इंग्लिश आती है तो वो जब मेरे पास आई थी तो कॉलर पहन के आई थी और हमने जैसे ही कॉलर उतार के देखा तो समझ गए थे कि नेक की मसल्स काफ़ी वीक हो गई हैं और मेडिसिन खाने की वजह से ये मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ठीक नहीं होती और क्योंकि बहुत दूर से आए पास से होते तो मैं शायद इनको एक एक दिन छोड़ के या लॉन्ग टाइम में बुलाता ये दिल्ली में रुके हुए थे इसलिए मैंने टेन डेज इनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट किया है और मैम श्योर मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है अब वो एक्सरसाइज कर सकती हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी कर सकती हैं हाउस होल्ड वुमेंस के साथ बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग वाला प्रॉब्लम रहता है जो ज़्यादातर हम सारे फीमेल्स में देखते हैं ये तो बहुत हेल्दी है बहुत फिट हैं और कितना दौड़ लेते हो पाँच किलोमीटर पाँच किलोमीटर ये ज़्यादातर हाई ट्रेन में रहते हैं बीस हज़ार फीट पाँच हज़ार फीट आठ हज़ार फीट पे रहते हैं तो वहाँ पे अलग चैलेंजेस होते हैं बॉडी के साथ में और ये चैलेंजेस वो नहीं होते जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं हम आर्मी पर्सनल्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करते तो हमें उनका माइंड और दूसरी चीज़ें पता रहती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप सब लोग एक सिविल लाइफ से दूर रहते हो फैमिली से दूर रहते हो तो एक मेंटल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा रहता है तो जब आर्मी वाले आते हैं और ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली प्राइवेट क्लिनिक्स आते हैं तो हम सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल कराना चाहिए कंपेयर टू अदर पीपल क्योंकि जब ज़्यादातर लोग तो फैमिली के साथ ही रहते हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट रहता है आप उनको थोड़ा सा कम भी बात करो चलेगा बट जितने आर्मी वाले होते हैं वो एक डिफरेंट लाइफ डिफरेंट स्टेचर से गुजरते हैं स्ट्रेस uh, हमेशा रहता है कितने कितने दिन पहाड़ी पे पहाड़ बर्फ में रहते हो एक बार पोस्ट हो गए तो एक बार पोस्ट हो गए तो लगभग उसका टाइम रहता है सर जब तक कि उसका लोकेशन लगभग तीन महीना क्योंकि हम्म। जितना जितना समय हमें मिलता है जैसे ज़्यादा हाई ट्रिप ले रहे हो तो तीन महीना रहना पड़ेगा नॉर्मली डिपेंड ऑन लोकेशन वैसे नौ हज़ार फीट के हाइट तक हो गया तो पूरा वैसे एक साल जब तक छुट्टी नहीं आएंगे तब तक भी रहना पड़ेगा अगर हम्म। छह महीना आठ महीना इस तरह भी और दोस्तों जब ये तीन महीने बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो आप सबको पता ही होगा दिन में एक ही बार खाना वहाँ पे ड्रॉप होता है और वो भी कैन फूड होता है सारा तो वेट वहाँ पे तो बढ़ जाता है यूजली क्योंकि एक्टिविटी कम होती है ना हाई एल्टीट्यूड पे बढ़ता है बढ़ता है और हेल्थ हजार हमने बहुत सारे फौजियों को देखा है कि मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं कई बार ब्रेन में एडीमा भी हो जाता है और दूसरी चीज़ें तो जल्दी से हम आपको इनका एडजस्टमेंट दिखाते हैं लेकिन Nice. Nice. टर्न करेंगे Easy. Relax. Easy, easy. Actually. Relax. Siertun. Easy. Easy. बैठेंगे अब न्यूज़ में ये बताओ नेपाल से हर नेपाली इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है या सर्टेन ट्राइब्स ही इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती है um, नेपाल पर्सन भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं कि कुछ जैसे गोरखा रेजिमेंट से हम्म। उसमें कर सकते हैं प्लस हम्म। अभी जैसे मैं आर्टिलरी से हूँ हम्म। तो ये तो लिमिटेड है लकी होने की वजह से इसमें आ गया पर गोरखा रेजिमेंट की जितनी भी वैकेंसीज है उसमें सर सकते हैं क्योंकि तो हाई ऑल्टीट्यूड पर रहने वाले नेपाली ज्वाइन कर सकते हैं या नीचे काठमांडू साइड के भी उधर नेपाल तो- कोई